Soy un escape de Ducati, de Kaki Los jeans baggy, no hay naki Más a los gramos que a los Grammys de aquí más dinicamos de los haps, de los hips, de pads, de los feeds, del bass con jabs en los beats. Son copy paste de esa face en el face, homie. No hablo de packs y los eyes están en mí, homie. No tengo disco con el freeze, hay skills, homie. Y no por views voy a crucificar al sur, homie. One para pa'l hood, pa' la crew, por el brotherhood, por el club y el boom. No more drama, see you soon. Viejo fresco, no les school, negro kung fu. Somos soul food, gordo sun su, tumbo cartoon. La calle es fea, Pregúntale al panadero, niño. Pedalea duro y aprieta el nudillo. Uno pegando guiño pa' llenar el bolsillo. Y yo poniendo bombo con el colmillo. Para tu tren, men. Tribus escribo veme bien, me. Me siento vivo. Si escribo que un libro me libró de mi destino soy selectivo para compartir mi tiempo. Pero más de con quien comparto un tiempo. Esto un ejemplo. Hacerlo simple, cual simplón, imposible. Competir con esto. Sé dedicarle tiempo al tiempo. de guardarme mi opinión. Escribir como un loco. Solo lo que necesito. Aunque mamá me dio el avión. Aprendí a volar solito grifo yo con audífonos en la ventana de un camión viendo cómo gira el mundo y el segundero arrancándome segundo los que Dios me regaló mi progreso siempre fue de prosa y verso beso el suelo por mis sueños ya que ni de eso soy dueño ver cómo copiones se abalanzan de la rola roban sílabas saliva va tu saliva no alcanza préstame el mic que vine a robar la escena como roban el wifi